saat mendengar Nasihat dari saudaraku Memberi nasihat terdengar bukan nasihat Seperti mewakili mungkin kecewa tersadar dunia cuma sesaat Maka dari itu aku jangan tersesat Terima kasih saudara kesombongan Buanglah sifat keburukan. Kusamnya dosa kusamnya oh, dosa terserah dunia cuma sesaat maka dari itu aku jangan tersesat terima kasih saudaraku